ah, ayo prok prok prok prok prok prok du du du du, tak du du du, tak du du du. تكفيني من عند بالحق المبين yang keras tangannya diangkat. Hey! آه رسول الله يا أو الجميل ويا من جاء بالحق Sama Rasulullah Tangannya diangkat semuanya yuk آه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله see my. صل على محمد اللهم صل على محمد